Takže zdraví ťa som sa pri ďalšom páteři Baldi's Basics in Education and Learning a tentokrát tu máme Baldi Loves Ice Cream alebo Baldi má rád zmrzlinu od developera menom Splinta Dinta alebo Johnny Cherry. Takže keďže sa nám blíži leto, tak som sa rozhodol mm, natočiť takýto tematický mod. Už som ho, uh, už som ho videl u niektorých zahraničných youtuberov a vážne vyzeral super a, a chcel som ho si ho natočiť. Takže predtým, než sa vrhneme na tento mod, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a ak ho dáš, tak tak budeš dostávať notifikácie na moje videá, na moje streamy a proste všetko ohľadom môjho YouTube kanála. A bez ďalších okecávaní môžeme si prečítať príbeh. Takže um, Baldy niečo zase spravil niečo radikálne. Um, zmenšil všetkých um, z jeho um, um, zmešovacím laserom um, a um, a my sme v mrazničke. Našťastie Baldy um, má rád zmrzlinu a, a rozhádzal ju po celej škole. Tvojou prácou je získať 7 mrzených itemov a vypadnúť um, z mrazničky, chladničky a by si všetko napravil do normálu. Takže bez ďalších okecávaní môžeme ísť na to. Páči sa mi toto po, proste baldýho hlava a zmrzlina za ním. Oh, there! Look at this delicious ice cream cone oh, I've got. He's dead jellies. eggs! Alright! daří zmrzliny. A škola je ako keby ta chladnička, hej. To sa mi celkom páči. Niečo som si všimol, že zasa mi to, alebo idem rýchlejšie, ale no. no, ideme sem. Ryba! Now it's time for everybody's good. favorite good one. Uh, Problem two. Direct. Three. I can't believe it. Nula. You're in great, great Whoa. job. That's right. Smart. You did great. I'm here to get your Award. A cold porter. Just don't it for too long, or else. A co to tu mamy? KitKat. Problem one. What? the with America? Minus one. I can't believe You're a good one. Problem three. Zmrazím ti tvoje nohy. Veľké nohy. Uh-oh. Let's play. Aha, to je akože... ten jeho zmrazovací laser. A on ma zmrazí tým laserom. OK, takže... Ospravedlňujem sa vám za... za... Ne, neúčasť na... na tomto kanáli. Za nenatáčanie na tomto kanáli proste. Lebo som mal Ehm, veľa školy, ale teraz ale teraz už nemám takže budem natáčať naďalej. Uh, išlo vlastne o to, že som mal veľa školy a proste snažil som sa vydávať videá, ale proste kvôli škole som to som nestíhal a preto nevychádzali často aj videá. Teraz. Ale... Teraz. Teraz už budú. No, dostali sme koktejl, čo je celkom zaujímavé. Um, ehm, čo to je? iPhone? <laughs> Kto by si dal iPhone do vlastničky, vy povedzte? Kto? Len nejaký idiot. Baldy? Počujem ho. Let's play! No! Hey! You stole my ice cream! <laughs> OK. Páči sa mi, že Niektorí developeri môžu... Páči sa, páči sa mi, uh, páči sa mi, keď developeri spravia niečo extra s ich módami. Let's play. Ready? Go! One, two, three, four, one. Možno ste si všimli, že mám svoje bezdrotové sluchátka na hlave. A to je z toho dôvodu, že som si konečne kúpil bluetoothové USB. Keby ste náhodou nevedeli, že čo je to zač, tak je to vlastne Vzera to ako Rechts A bez Am bys gotowymi. Ale to v podstate len také malé, ktoré zapojíte do počítača a tak získate Bluetooth. A... Ja už mám nejakú tú dobu. A... A celkom to funguje vynikajúco. Niekedy mi... Ale teda asi kvôli tomu, že mám ho zapojený to USBčko v zadu na počítači a není dosah. Ale to mi až tak nevadí, lebo aj tak tieto sluchátka majú výbornú výdrž baterky, čiže ich môžem používať s počítačom kľudne. A keď si ich chcem prepnúť, tak si ich pripojím na, znova na tie biele. No, takže... <coughs> Kde je náš kamarát Bolodman? the stadio. Okay, okay, ok. okay. On in the stadio. Čo to má v ruke? Čo to má v ruke, Baldy? Ne, ani ja neviem. Place face je zmrazený. Na čisto. Principálom držíš zmrazeninu. To je celkom cool. <laughs> Čo to má Baldy v ruke? Neviem. Ale... Zatiaľ mi tento mod príde celkom zaujímavý, pretože sú tam zmenené zvuky a aj textúry. Nie, nie až tak veľmi, ako by ste si predstavovali, ale na, na takýto gameplay to asi stačí. Nie? predpokladám, lebo... Oh, Looks like it's OK, sleeping time. Není dôležitá estetika, ale gameplay. To si zapamätajte. Že není dôležitá estetika, ale gameplay. Ja čo sú to banány? Kto by si dával banány do... do mrazničky. Ježiš, to ani ja nerobím, že si dám one, banány do mrazničky. Jediný tak čokoládu, keď je fakt, že roztopená, lebo sa mi raz stalo, že som dostal... sweep, sweep, sweep! Že som proste dostal čokoládu vonkonočnú a sami play. One, teraz są tylko chami, a one buta. Wow, let's play, let's play again. Sometimes Wybornie. Mamy cztery. Jezus Chryste. Mamy cztery. E, mrazniczkowe itemy. Tyle. Jedla. Napíšte mi do komentárov, že čo si Nie, playtime, nie. Ďakujem. Body je za nami. Mal by byť. Áno, je. Je, je, je, je, je, je. Tam je bully. Tam nechcem ísť. Že obehnem celú školu ešte raz a pôjdem cez... Nie cez kafaterku, ale cez tú uličku, čo tam je. No! Páči sa mi to, že tie skrinky sú ako keby zmrazené. To sa mi páči. Haha. ja keď som tento mod proste videl, že Baldi má rád zmrzlinu, tak som si povedal, že toto musím proste natočiť, že vás neukrátim o takúto takýto experience, o takýto zážitok proste. No a... A... Teraz máte z toho video. No. Odpálili sme Baltíka. Um, nie. Goda sweep, prestaň. Gotta sweep, sweep, sweep! Do it you are possible. O, to tam väčšinou nie je, <laughs> ale okej. To bolo, to bolo chleba, čo som teraz zozbieral. Kto si dáva chleba do chladničky? Prosím pekne. Možno len psychopati. Alebo aj normálni ľudia. Tak tiež sa mi páčia tie ako keby zvrazené stromy. <laughs> Das game old man. Sweep, sweep, sweep! Old man, kde seš ty kluku? Poď sem. Ja sa celkom bojím. Sweep, sweep, sweep! I make a run for the hallways. Ah! Okay. Baldy je celkom rýchly. Teraz, čiže sa trošku bojím, že že čo sa deje. Nerob. Nie. Vladi ide stade, že? Jo. Jo. To ide stade auto. Ja teraz fakt nie wiem na co. Zmęczeni. Let's play. Ready, go! One, two, three, four. Wow, that's great. Let's play again. Sometime soon. I see you. keby bal vyštartoval nejakú motorku alebo čo. Proste... A Baldy! Baldy, Baldy, Baldy, Baldy, Baldy, Baldy, Baldy, Baldy, Baldy, nechaj ma, nechaj ma. Rozpálim to možno. 15 Dostal som ten Detention for you. You should know better. You should know better, principál. Ty by si mal vedieť lepšie. doch dostał snelý hrabem. Nie, to nie. To určite nie. No! Take me away! No, zase kol sa baví. Baví zase sekol. Nie, nie. Ty! za słuchawkami dole są z łako jak Welcome to Baldy Loves Ice Cream. Hey, that's me. That's me. Okej. Okay. Permafrost. <laughs> nie. Dáme si toto ešte. Brain freeze zavola. Tento. Oh, there. Look at this delicious ice cream cone oh, I've got. He's got Alright kaže pozri sa mnou túto Now it's time for everybody's favorite summer dude, fantastic. Problem 2. Nie 15. 16. Not are doing fantastic. Good one. Wow to see. Problem one. Two. Bitch! Uh... You got it. Problem uh, two. Uh, one. Minus. Uh, Great job. Um, okay. Back in business. Tak. away. Please, please. Ty tu co robisz? Nic, co? Dobre. Ideme po ďalší freezer item. Čo je? O... To je meso. To som ani nepovedal. 11, 10. A to je 9? Ne. <laughs> Škoda. Škoda. Toto zoberieme. A ideme. A Baldi je už tu. Nice. OK. Call the quarter. To są jastrasi mądrzy. Hey! You stole my ice cream! Hey, you stole my ice cream! So Zobacz, są playtime z mrożynki. Nice. Płacenie for Spiza. I see you. Nevidíš ma. Nechcem, aby si ma potlačil. Ideš? O to ide. Musím nalákať Baldyho, aby ho týmto smerom. Lebo... Dôležité je mať Baldyka za chvostom. Aby ste vedeli, že tie... I am coming ready or don't you like... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ako vieš čo? Radšej ma potlač, lebo ma odík. Will you marry me? Za nami. Chcem, aby... Looks like it's sweeping I have lost you. I don't like that. Ne! Will you marry me? Aj tak ma... Just sweep, sweep, sweep! Nie! Dobre. Dobre. OK. Ďakujem za potlačenie, Frostbite. Uvidíme sa neskôr. Uvidíme sa neskôr, Frostbite. No. Kde je Balzdík? Kde je náš milovaný Bolťák? Skade je? Nemôže ísť tady? Ja počujem stať. ísť. On, on, on ma oklamal. Baldy ma oklamal. O, o, o, o. Keď je blízko Baldy, tak ja panikárim nejak. Keby... Oni. Keby sa... Keby sa čo ďalo. Ja panikárim. Kuse, keď je Baldy blízko. Ale vyzerá to, že... Vyzerá to, že Baldy není až tak blízko. Co je dobré? Hm? Gotta sweep, sweep, sweep! Goda sweep. Prosím, nezametaj ma, prosím ťa. Lebo to by bolo zlé. Baldy? Kde? Kde je? Tam je na video, hej. Teraz. Počkáme. Jo, oho, oho. Počkal som až keď ma otvorí dvere. Aby som si bol istý, že ma videl. A teraz ja spadím taký kamera. Sweep, sweep, sweep! Kúkajte sa. Najprv musí principál odísť, aby som to mohol spraviť. Asi už viete, že čo idem spraviť. BAM! There we go. Oba audika máme postarané. Možno áno, možno nie, nikto nevie. Goda sleep. Nie. with no one. I wanna play with someone one. You're here I come. I wanna play with someone one. Dobre. I am coming with you. I hi, ma. I come. Teraz otázka je, že kde je Bounty. Gotta sweep, sweep, sweep! sweep, sweep, sweep! I am coming, good, you here I come. Opoważaj się. Opoważ sa. First prize. Nie. Dobra. Od teraz mohol by som zobrať tento. Aha, maslo. <laughs> ja som si nikdy nedával maslo do mrazničky je... Iba do, do chladničky, ale nikdy do mazničky. Zobereme si ďalší, ďalšiu výsodu. Nech máme na baldíka. kde je baldík. Baldi, this is... Someone. Um... Dzieje. A tam je. Boom. Take that, bitch. Mam się że Olisiko rozšiel tesne potom, čo som od pražskou Baldikátou vysodol. Bully, prečo? A principál. Give me something great. What? No items. No items. No pass. What? No items. No items. No pass. No items. No uh-huh. items. No items. No items. No pass. Rachel. Okay. Welcome to Baldy loves Ice Cream. Hey, that's me. Takže toto bol Baldi Loves Ice Cream od developera menom Splinta Dinta alebo Johnny Cherry. Takže tento mod sa mi veľmi ľúbil, pretože um, ako som už hovoril, ide leto a, um, a takýto mod treba spraviť a a celkom sa mi ľúbi aj tá premisa toho, že Eh, sme vlastne v mrazničke ako keby a, <laughs> a one a nás Baldi chce chytiť, teda zamraziť jeho um, tým zmrazovacím laserom. Takže, ako by som hodnotil tento mod, um, tak dáme tomu, že 4,5 hviezdičky z 5. Nebolo to síce najlepšie, ale, ale ani zase najhoršie. Takže, um, ak si tento, bude, ak si tento mod budete si zahrať vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.